Fala aí pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Brazuca. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês alguns falsos amigos que vão mudar todo o significado da expressão, da frase que você quer usar em português. A grande maioria está relacionada com sexo, então preste atenção, ok? E detalhe, antes de qualquer coisa, se você já segue os vídeos aqui no canal, beleza, maravilha, tenho certeza que você está aprendendo muitas coisas em português. E se você acaba de conhecer os meus vídeos na internet ou se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva porque eu sempre estou trazendo novos vídeos explicando mais coisas em português, coisas que você só aprenderia morando no Brasil. Então vamos fazer um trato. Se você aprender alguma coisa nesse vídeo, você deixa um like. Se você aprender duas coisas nesse vídeo, pelo menos duas coisas, você compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Começando com a palavra tarado. Tarado em espanhol tem outro significado, ok? Tarado em espanhol é uma pessoa o quê? Estúpida, é uma pessoa boba, né? Em português, é uma pessoa depravada. Eu até lembro, tem um, não sei se vocês, não, com certeza vocês conhecem Chaves, ele Chavo del Ocho, que tem lugares que não, não passava Chaves do, Chaves do Oito, não, Chaves, e eu fico impressionado porque tem países que não conhecem Chaves, e é muito bacana, é muito engraçado. E tem uma cena que eu lembro com Seu Madruga e Kiko, Don Ramon, Seu Madruga, e que ele fala, você, como é que ele fala? <laughs> deixa, deixa eu tentar lembrar aqui. Você tá pensando que eu sou tarado? E você, e você acha que eu sou, e você acha que eu sou o quê? Um tarado? Não responda. Higiênicos churros da dona Florinda. Ai que droga. É, é ridícula. Então tenha muito cuidado porque pode machucar um dedo. Você acha que eu sou algum tarado? E não responda. <laughs> Eu morri de rir nessa cena, porque em português tarado, como eu falei, é depravado. Sendo que eu fico pensando, será que o pessoal da produção não se ligou nesse detalhe, não se deu conta desse detalhe? Ou será que eles colocaram isso para que os adultos entendessem de uma forma e as crianças entendessem de outra. Eu não sei qual é o sentido que as crianças vão entender isso. Tarado. Por que tarado? Ou seja, é uma coisa para criança. Uma muito comum para que você tenha cuidado é a palavra novio e novia em, em espanhol. Porque em português, noivo e noiva é quando você já vai se casar com uma pessoa. Na verdade, o que você quer falar é namorado e namorada. Então se você fala espanhol e você chega no Brasil, você tá lá no barzinho, tá numa festa, tá na casa de alguém e você conhece uma pessoa e você fala, ah, que eu tenho um novio. Então a pessoa que escuta, o brasileiro que escuta, vai pensar que você vai casar. Então ele vai perguntar, e você vai casar quando? Porque se você já está noivo, se você já está noiva, é porque você vai casar, já tem data marcada, ok? Então nesse caso você falaria, eu tenho um namorado ou eu tenho uma namorada. Detalhe, quando eu morei na Argentina eu lembro de escutar muito a palavra franela. Vou é comprar uma franela, uma franela. Eu como franela porque em português a gente tem uma palavra parecida que é flanela com L sendo que flanela é para você limpar os carros, é tipo um tecido para você limpar os carros, para você enxugar o carro, para você secar o carro também. É tanto que eu, não sei qual é o nome que as pessoas dão, nem na Colômbia eu sei, na verdade, a, a, aos caras que ficam pedindo dinheiro quando você estaciona o carro. Porque no Brasil a gente fala flanelinha. Ah, o flanelinha tá lá, né? Você vai vai pegar o seu carro, aí você olha para todo lado, não tem ninguém. Eu vou pegar o carro rápido para não ter que pagar pro flanelinha. Quando você entra no carro, aí o cara já tá no vidro ei, é, é, é, dinheiro aí, ei, é, moral, ei, ei, é dinheiro aí. Sempre assim, impressionante. Então, franela, que parece com flanela, seria o um pedaço de tecido ou a expressão flanelinha, que são as pessoas que estão na rua cuidando dos carros, né? Cuidando dos carros. Então, falando de camisa, a gente, a gente usa diminutivo no Brasil, ok? Mas não é tão exagerado como muitas pessoas pensam que é. Que é tudoinho, tudoinha, tudoinho, tudoinha. Não é assim, ok? Mas aí a gente tem uma camisa e a gente tem algo que se chama uma camisinha, ok? Que seria um preservativo. Então, se você fala espanhol, você uma camisilla, ah, uma camisinha, você chega lá para pedir uma camisinha. Então você está pedindo preservativo, na verdade. Então, agora que você já tem a camisinha, né, que você já comprou lá no, na farmácia a camisinha, e eu lembro que, eu acho que foi no Chile que me falaram que não vendiam camisinha no supermercado. E no Brasil vendem camisinha no supermercado sem nenhum problema. E um detalhe também sobre camisinha é que no Brasil você pode ir num posto de saúde e pedir camisinha. Então você quer ter relações sexuais, você quer lá, tá com a sua namorada, tudo mais, você vai no posto de saúde, pede camisinha e é grátis. Não garanto a qualidade da camisinha, então eu não prefiro nem arriscar com essas coisas. É melhor eu acho que é melhor comprar, né? Pra, né, pra ter mais segurança. É melhor você <laughs> Eu acho que é melhor você economizar uns 2 dólares, 3 dólares no pacote de camisinha do que arriscar ter um filho inesperado e aí sim você vai ter que gastar <laughs> muito dinheiro para cuidar desse filho. Então passando para a próxima, a gente tem a palavra, o verbo trepar. Em espanhol, esse verbo trepar é escalar, ok? Sendo que em português é você ter relação sexual. É uma forma muito informal de se referir a sexo. Mas uma vez eu escutei uma menina falando, contando uma história, dizendo que estava subindo no lugar lá numa casa e trepou em cima do telhado. E eu, caramba, como assim trepou em cima? Será, será que é? Porque ela é uma pessoa nativa, né? Fala espanhol nativo. E eu pensei, será que ela realmente trepou assim no sentido do Brasil? Ou será que, que ela tá falando que trepou, que subiu? Mas aí, aí eu perguntei, né? Tipo, mas eu sei o que? Você subiu? Ela, ah, eu subi lá. Tipo, ah, ok, beleza. Mas eu não perdi a oportunidade de falar, ei, cuidado com esse verbo, porque no Brasil, aqui no Brasil, que eu tava no Brasil também nesse momento, a gente fala trepar como ter relação sexual, ok? Muito informal. A gente tem a outra forma de se referir a sexo, que seria transar. Esse é o mais comum, ok? Sendo que uma vez que eu tava na Colômbia, tava lá conversando com um cara que tava fazendo uns negócios lá, né? O cara falou, é, então, essa empresa transa com a gente. Aí eu falei, como assim? Como, como assim a empresa transa com vocês? Aí eu comecei a rir na hora, porque eu pensei, não tem não tem sentido, não tem condição de, de que a palavra transar seja a mesma coisa que em português. Aí foi nesse momento que eu descobri que a palavra transar em espanhol significava outra coisa, que está relacionado com transação. E eu até procurei o significado na internet e eu encontrei uma coisa bem engraçada, porque transar em português é ter relação sexual, ok? Tá transando, transei, transou, transasse, é relação sexual. Aí eu procurei o sentido na internet, né? Eu vou procurar no dicionário em espanhol para ver o que, que eu encontro sobre transar en español. Y olha o que fue que eu Transar. Llegar a una transacción o acuerdo después de ceder las partes algo en sus iniciales exigencias. Y a frase, né? Comprendió que la única forma de gobernar era transando con ellos. <laughs> en México. Entonces, entonces, entonces sigue. Verbo transitivo. México. Estafar o despojar, transposta, pues, pues, estafar o despojar tramposamente a alguien de algo. Y la frase, me, trans... <laughs> me transaron en la tienda, pues me cobraron dos veces. yo no sé yo no sé eu não sei o que eu faria se eu tivesse escutado isso em português, falando literalmente esa frase no Brasil, literalmente assim como está escrita. Muito <laughs> engraçado. As pessoas são muito maliciosas, ok? As pessoas, eu não sou malicioso, ninguém malicioso, as pessoas são maliciosas. Então, em português, a gente tem um verbo gozar como em espanhol, ok? Gozar de la vida, gozar de las oportunidades, gozar da vida, ok? Em português. Sendo que, já que a gente tá falando de sexo aqui, de trepar, que não sei o que, que é camisinha, que blá blá blá, gozar no contexto sexual significa ejacular, ok? Então eu acho muito sem noção que tanto em inglês como em espanhol, quando você vai ejacular, você fala tipo me, me voy a venir, me voy a venir, te vas a venir, como em inglês. You, you, you're coming, I'm coming, I'm gonna come. Eu disse, what's up? Não tem sentido, ok? Porque em português seria estou indo, estou chegando, estou chegando. Chegando aonde? Eu estou chegando, chegando aonde? Talvez seja chegado o momento do ápice, né? Do, do, prazer e tudo mais. Deve ser isso, eu acredito. Sendo que em português a gente tem um verbo que significa isso, ok? Gozar. Ela gozou, ele gozou, ok? Bueno, um pouquinho de espanhol para os colombianos. Hace rato não habla espanhol por acá, pero Cuidado muchachos, o sea, en Brasil la palabra buceta significa vagina. Entonces, nada de coger la buceta allá en Brasil. ¿Dónde queda la buceta? ¿Dónde hay buceta? Porque te van a enviar a un cabaret, algo así. Y e el nombre de este automóvil, por favor, en em voz este alta. transporte aquí em Cartagena, Colombia, se llama buceta. Y e el motorista. Y e mi motorizado se llama bucetero. <laughs> E é interessante isso porque até na Colômbia você fala correr, de correr um bus, correr la buceta, sim? e eu achava muito estranho porque tinha vezes que eu precisava gritar buceta, né, na, na Colômbia. E pra mim no Brasil você nunca vai gritar a palavra buceta, né, buceta, né? você não vai falar isso. Aí o cara se vê nessa situação, você tá em público, aí você grita, sim, sim, vou vai correr la buceta, e ninguém fala nada, ninguém olha, ninguém nada. Mas se você falar isso, se você é colombiano e você está conversando com alguém do, do, da Colômbia, no Brasil, e você fala, ah, sim, sí, sim, sí, corre, corre uma buceta, não sei o quê, mas sim, sí, uma, é uma bucetica por aí que está, pero, pero super llena, um montão de gente por aí. Então, claro que as pessoas vão olhar para você, tipo, ai, como... É? Cuidado com isso. E sem falar também que o verbo correr em outros lugares que se fala espanhol, significa relação sexual. Tá? Na Argentina você não fala eu vou correr hoje, porque em, no, em português você sai para caminhar ou correr, você fala eu vou correr. Ah, eu estava correndo agora, acabei de chegar, eu estava correndo. Então, se você falar isso na Argentina, as pessoas vão olhar para sua cara, não somente na Argentina, mas também em outros lugares. Outra super comum também, já falando da Argentina, eu passei quatro meses morando em Buenos Aires e eu lembro que teve uma vez que um cara entrou no quarto e eu tava no computador lá, tava tudo escuro, né? Aí o cara falou, "Tem ah, te molesto Você prende a luz? E eu como, molesto? Como assim? Como que molesto? Eu não sabia nada, de nada de espanhol. E quando eu escutei molesto, na mesma hora eu lembrei em português que molestar seria assediar uma pessoa sexualmente falando. Então, você pode escutar um escândalo, né? Na, não sei, uma igreja, o padre que foi acusado de molestar uma criança, então tocou a criança lá, né? Sexualmente falando, ele foi molestado por alguém. Então essa palavra molestar em português vai estar associada a isso, ok? Então em português você nunca vai fazer uma frase como essa. Es que a mi papá le gusta molestar-me. Porque as pessoas vão olhar pra sua cara e tipo, e porque você nunca ligou pra polícia? Porque você nunca denunciou? E você vai ficar, hã? Denunciou o quê? Então como você falaria se algo não, não, não tem molesta? Você falaria em português, não me incomodo. Eu não me incomodo com isso. Ou eu não ligo pra isso também. Não, não me importo. Eu não me incomodo. Eu não ligo pra essas coisas. Eu não, pra mim tanto faz também. Tanto faz, não importa. Olha, lembra isso aqui, ó. Linguagem corporal em português, ok? Brasil, tanto faz, né? não importa, tanto um como o outro. Ainda na Argentina, eu descobri que a palavra gata significa mulher fácil. Significa, digamos, como piriguete, né? No Brasil, uma piriguete, uma mulher fácil, não sei o que. Gata, em português, ou gato é masculino, significa uma pessoa atraente. Então é muito comum que alguém no Brasil chegue para você, se você é mulher ou se você é homem, nossa, você é uma pessoa muito gata, é muito gato, é um pouquinho informal, ok? você geralmente falaria é uma pessoa muito bonita, muito atraente. Mas se você já tem alguma confiança ali, não tem nada demais falar gata. Ela é muito gata, é muito bonita, é muito uau. Aí também tem uma que eu escuto toda hora. Es que esto va a ser un reto. Isso vai ser um reto para mim. Como assim um reto? Porque reto em português, já sabe o reto, né? Ali o intestino grosso, a pontinha lá no final é o ânus, ok? Então é o reto. Esse é o reto pra gente. Sendo também, claro, eu tô falando de malícia aqui, ok? Falar de reto malícia. Reto pra gente é também ir direto, ok? Ir em frente, tá reto. Tá reto, tá alinhado, tá reto, ok? Isso aqui tá reto. Se estivesse assim, um pouco assim, não estaria reto, estaria torto, ok? Então, leve em consideração. Mas Felipe, como é que a gente vai falar então? Se tem um reto, como digo em português? tenho um desafio, ok? É uma coisa muito desafiadora, desafio. E para finalizar, o extra que vai fazer total diferença é quando você fala que vai pagar alguma coisa em espécie. Porque o brasileiro, a gente paga coisa em espécie, ok? Mas você que fala espanhol, como assim em espécie? Ou seja, que coisa tão louca é essa? Pagar em espécie é quando você paga em dinheiro, ok? Você paga em dinheiro vivo, dinheiro, papel, ok? Pum, paguei em espécie. Sendo que em espanhol, Cuando pagas en especie es cuando pagas con sexo. No sé si para otras cosas también, pero siempre la gente lo asocia como para sexo. Entonces como que yo me acuerdo muy bien, una vez en Colombia le dije, estaba conversando con alguien y le dije que no, no, no, no hay problema, yo pago en especie. Entonces me miraron con una cara, pero <laughs> como así? como cómo que en especie? Pues en especie, o sea, en dinero, pues, en dinero, en efectivo. Ah, bueno, <laughs> en efectivo. Então nesse momento eu me dei conta que eu estava cometendo um grande erro falando portunhol, porque tem muitas coisas do português que se aproveita em espanhol e vice-versa também. Mas tem algumas vezes que não, dá um choque, dá um confronto. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. Essa foi a lista de alguns falsos amigos que estão relacionados com sexo, que vai mudar totalmente o sentido do contexto se você usar de forma inadequada, beleza? Então, deixe o seu comentário se você tiver alguma observação sobre, não sei, na minha, ah, no meu país a gente fala isso e no Brasil significa tal coisa. Ou você pode contar uma história que aconteceu com você, não sei, se você foi vítima dessas palavras <laughs> também, uh, usando no dia a dia no Brasil, como já aconteceu comigo também em espanhol. Eu acredito que muitas e muitas pessoas já foram vítimas de falsos amigos. Deixa aí no comentário a sua história e, claro, não deixe de compartilhar o vídeo, ok? Compartilhe o vídeo na internet se você aprendeu alguma coisa. Lembra do trato. Se você aprendeu pelo menos uma palavra, deixa o like. Se você pelo menos aprendeu duas, compartilhe com seus amigos na internet, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, abração, tchau, tchau! Ok, <laughs> ok, <clears throat> ok. As pessoas são muito malas. <laughs> As pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas. <laughs> Tá merda.